Katilat, katilat, katilat, katilat, katilat, katilat. Nyalung demeng, lum bocor cok bang tangin. <laughs> Hai, nedong cepo, nedong, nedong cepo ni, nedong. Mau bubiak kami. Amri ah, aku. Nyam yang kagawat tiba, pansan kuningan, kuningan, kabeh pilumnya. Tidak! angin tan ngegut Tolong bawa dalam Masan. Oh Masan oh. Bantu. Cuba ni, nyan ngegut angin. Kang kereta pui. Dekat olah, ngat betul lagi tanggung jauh. Nyo si pra yang jelas payah long bantu.

bơ mơ trừ mương mới nhờ mà trừ mương lần vô e bấm mơm muốn quê cho dân hại Esse bosta de otário. Wow. bos, maaf Ustaz pun bos. Bukan bos. Ustaz, maaf Ustaz, maaf Ustaz, maaf Ustaz. Bagus bos. Bukan malu katuk Pak Ustaz. Assalamualaikum. Yan satnyo Pak Ustaz dengar Raya Tatria. Aci pegah Bapak Ustaz. So. <coughs> Jino Anomit dengar haba Pak Ustaz si pepe berangkapa pebut yang handi ridho li Allah. Bek sagai-sagai tapu but. Benar temakut ke desya. Allah kaga siapkan neraka ke awak pebut desya. Hajib-hajib di dunia, mejuta ke lebih hajib siksaan di dalam neraka. Jadi menyonangan atau rakan rakan getanyo yang kilaf, Be segan-segan tapi ngat. Salat limong wate yang tip-tip truh wate harus wajib tapubut. Lanjut han. Besungguh-sungguh batamita ilmu agama adalah hal yang penting. Lagak kalinya ceramah, Bos. Le urung yang mengagama tapi tetap gepebut Desya Yang berarti Hana ile me. Ilme agama di atas segala ilme di dunianyo. Menye urung na ilme dunia dan di atasnya na ilme agama, maka peberangkapa yang gemat jabatan akan mulia dunia akhirat. Oh. Ngeri lah goina, bak tak bayangkan, pakiban gesa oleh malaikat lam neraka ureng-ureng yang meilme dunia tapi gepelanggih ajaran ilme agama. Di decut, aci kalon, nyang curak don. asai pak ustaz ceramah, sabi tu. Akai leban, kaidu bak tubuh don. Hai Betty, boh panemu bah akainya. Nyoba nonton TV, Tuan wayang, bak ceramah, timinit kak tengut. Lam laki bawah berubah si Don. Mangat beli perkara tanya. Pajan mubah. Dapih mi kak metimuh lungke. Tidun tetap ngakai droi. Ya Allah, lebih ke Tidun ngat berubah. Bekli menan. Amin. Nah temakut anu min dengan hajib neraka. Temakut Pak Ustaz. Menyo temakut. Acikan bismillah. Lehnyan tak janji lam hati, Hanli tak melanggi dengan ajaran Allah. Ye si bos. Bos, mudah abek dengut. Apa apa apa dengut dengut dengut tunggu. Panen alung dengut. Kalau menjanji lam hati. Hanli le pubut but yang dilarang le Allah. Kak, Ustaz.